उन्म शिवय गुरवे सटिरन Acredito que a cada inspiração que faço é um novo renascer que acontece em mim. Desde a primeira inspiração, no dia que cheguei a este mundo, após um longo sono no eterno colo do esquecimento de Mula Prakriti. A cada inspiração que faço está lá sempre presente a primeira. A mais ingênua e sábia de todas as inspirações a inspiração que nos lançou na mais bela e mãe de todas as jornadas, a jornada da vida. A partir daí, cada inspiração que se segue vem carregada de conhecimento. Conhecimento esse que resulta na sabedoria e genuidade única que reside em cada um de nós. Ao inspirar, abraçamos o mundo, e ao expirar, a ele nos rendemos. Sem nos darmos conta, renascemos a cada inspiração para logo a seguir nos dissiparmos, exalando. Não divagues pelas amarguras do passado, nem te percas na ansiedade causada pelo hipotético futuro. Acredito que a respiração seja a nossa âncora. Âncora é essa que nos faz viver o presente em plenitude não sirvas a tua mente e coloca antes sob o teu controle, de forma a poderes ir ao passado apenas buscar aprendizado e assim te poderes virar para o futuro com otimismo, confiança e esperança. Sê tu. Respira. Hum. जय जय